sou nascido e criado aqui. Pode dizer que me criei pescando, estou com 68 anos de idade, sou pai de 10 filhos. Eu criei eles todos pescando. Nós pescadores já vínhamos sofrendo com a, a seca do rio. O rio já estava praticamente já morreram. Nós estávamos com a nossa barra mestre fechada. E os pescadores já estavam passando já um aperto porque não, não tinham barra. E aí para completar, o rio estava muito seco, veio o outro matação do nosso rio que foi a lama dessa marca. foi o desespero nosso também, porque nós ficamos de pé e mão quebrada, os pescadores. fizemos um acordo, tirar os 45 pescadores para trabalhar com eles, para botar as barreiras. Só que esse serviço que, foi, eles passaram para a gente, pescador que vive da pesca, não é suficiente. O pescador ele tem um filho na escola, ele tem que estar tá dentro d'água, estar tá pescando, tem seu material, tem seu barco. Tem água, tem luz, suas contas, às vezes, na, na loja que ele compra para pagar todo mês. Esse cartão não é suficiente para um pescador que ganha, às vezes, 4, 5 mil contas às vezes, no mês. O pescador que fez aquele investimento, acabou a piracema, para ele sair para pescar, aquele investimento, como é que fica? O gelo, o óleo, alimentação para ele para fora, quer dizer, aquilo tudo ele perdeu. Hoje eu falo para um neto meu, Entendeu? Que ele não pode chegar nem na beira do rio e embarcar dentro de um barco meu para dizer assim que ele pode molhar o pé dentro da água. eu tenho um companheiro aqui que está fazendo pesquisa e está com o braço todo empolado devido à água. Aí eu pergunto a você o seguinte, como é que o pescador vai viver daqui para frente. O pescador hoje ele não pode pescar e está com o barco encostado sem poder sair para pescar. Ele tem que sair para outra atividade, que a atividade dele acabou. Hoje eu tenho sete netos e dizia a ele, ó, seu pai foi criado aqui pescando junto comigo e hoje tem um filho e não pode botar o pé dentro da água nem tomar um banho dentro dessa água, porque está contaminado. Isso aqui era uma resposta da Sarama para dizer que nossos filhos hoje podem tomar banho dentro dessa água. Entendeu? E essa resposta nós não estamos tendo. A associação hoje, ela está de pé e mão quebrada. Ela fez um, 200 caixas de gelo para um barco sair para fora, aí veio a proibição, que ele não podia sair para fora, que estava proibido. O pescador perdeu de pescar, Como é que fica a situação do pescador hoje? Eu quero perguntar a Samaga o seguinte, o que, ela vai fazer com os pescadores? Porque esse dinheirinho que ela está pagando no cartão não é suficiente para sustentar uma família, não. principalmente a família do pescador, que ele tem um filho na escola, tem outras, outras contas para pagar. Então quero ver que eles olham isso com bons olhos e dizem assim, é, pescadores, hoje nós viemos aqui para fazer um acordo é, familiar com vocês que dê para vocês sustentar a sua família. Isso que eu quero que eles façam. Quero uma comissão dos pescadores aqui para ver o projeto que nós temos aqui para vocês, se vocês aceitam ou não. Isso que eu quero que eles façam, mas nem é se fazer o projeto deles lá, dizer assim, ó, oh, vou levar esse projeto para vocês aceitarem. Isso nós não queremos.